Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing well and great. This is my webpage, facebook.com learn.special.english and I've been creating this, web, uh, this webpage since um, I guess 2009, it's been a long time. This webpage mainly for learning English online uh, while you're at home, okay? And these are the courses that I give, English Cambridge Grammar Course, IELTS, TOEFL, speaking courses, American accent course, Perlitz and other courses as well. If you want to know the courses that we offer, you can, uh, or the videos of some students that took courses with me, you can just go over video and click over here. You'll see many videos. You can watch them. Uh, you'll see some in English and some explanation in Arabic for those who cannot understand English or or they are beginner uh, from the very beginning so that's for now um, أهلا بكم جميعا في صفحة learn.specialenglish uh, تم تأسيس هذه الصفحة منذ عام أعتقد 2009 آه uh, بقالها مدة كبيرة جدا على الإنترنت وأنا اسمي زكي بدر مدرس لغة إنجليزية عبر الإنترنت وهذه الكورسات التي أدرسها English Cambridge Grammar Course قواعد اللغة ومحادثة محادثات كتير جدا آه، اللهجة الأمريكية وبيرلتس وكورسات كتير لو كنت تحب يعني تعرف ازاي انا بدي الدروس دي بطرق مختلفة طبعا حسب مستوى كل شخص تقدر تضغط على كلمة videos فيديوهات تقدر تشوف فيديوهات متنوعة عن الكورسات المختلفة اللي أنا درست منها للطلاب لو عندك أي استفسار أو تحب تسأل أي سؤال ممكن تدخل على الصفحة عن طريق ال link ده وعن طريق message تدوس على messages وتستفسر عن أي استفسار تحب أن تسأله